कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के घेराबाड़ी बस्ती में मैंने पहले वाली जो वीडियो बनाई थी यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परिवार कार्ड नहीं थे क्या आपके पास लेबर कार्ड है क्या नहीं कब से नहीं है हम लोग जानबे नहीं करते थे मैं बनाए हैं कभी से नहीं तो इसके लिए क्या आप ग्राम सेवक के पास नहीं गए रोजगार सेवक के पास हम लोग को मालूम ही नहीं कितने आदमी है कि जिसको कि लेबर कार्ड नहीं है कम से कम पचास तो आप क्या चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा इसके लिए सरकार ने व्यवस्था सोचेगा आप लोग साथ दीजिएगा हाँ, अगर हम आगे जाएंगे बात करने के लिए आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बाद में पीछे नहीं हटिएगा और मैंने सबका आवेदन किए फिर पी से बात किए सभी को ले जाके तो उन्होंने बताया कि चार पाँच दिन में हम जो है बना के दे देंगे जॉब कार्ड मैंने इस तरह से कई बार फ़ोन पे बात किए फिर मिले भी जहाँ हम उन, उन वो जहाँ हमको भेंट जाते थे हम बोलते थे उनको कि जल्द से जल्द जो है लेबर कार्ड बना के दीजिए तो इस तरह से छः महीने बीत गए उसके बाद जो है लेबर कार्ड बनाए फिर मैंने सभी समुदाय को बसगढ़ा पंचायत भवन में बुला के और सभी को जॉब कार्ड वितरण करवाए क्या आप लोग को लेबर कार्ड मिल गया है जी कब मिला आज मिला कैसा लग रहा है जी अच्छा। ठीक लगता है पहले लेबर कार्ड था क्या नहीं था आ, तो कैसे मिला नबिता दीदी हमको दिया है तो लेबर कार्ड में और ये कार्ड से क्या करेंगे आप लोग काम करेंगे काम करेंगे जो सरकार काम दे मैं नविता गांव गेराबाड़ी बस्ती प्रखंड कोढ़ा जिला कटिहार बिहार से इंडिया अनहट के लिए